верба поблизу лісу. Устрій і коїть справжні чудеса. Піде праворуч, сонце гріє, ліворуч піде, враз мороз в лісу. Кацапи зачаїлись, і кожен другий малороз Плекають наглою надію красуню вербу ізвести спылять, спалить, а прах розвіять з ними тітушки і мінти, та кіт муркоче. Уй вам в рота, скоріше вдавитеся ви, ніж чините оту мерзоту, бо насторожі той верби, богатирі стоять поліські, дніпровських мало комофор, мольфари всі, татари кримські, і з ними дядько Чорномор, бо то наш дух. Наш дух український, наш руський дух, бо Русь це ми, а не мордва ваша фінська, комуна хохла в москалі. Хохла москаль, рідня кащею, баба Ягівін, скурвий син, хохол, продажний всей душею, і брат його, алкаш москвин. Нам не потрібні оці пики брехливе бидло, владний хам, духовні покручі, каліки, гундяєв, Путін, Чингісхан, Орда новітня євразійська і русський мір, імперський срам, своя держава, українська, понад усе потрібна нам. Не тільки душу, тіло, розум, усе життя положимо ми за нашу правду і свободу. Хай згинуть хохло москалі. Стоїть верба поблизу лісу, розмаїть квітів, трав. І я там був. І дід Гульвіса мені той вірш подарував. Дякую.